Kleinigkeit. Stadtgarten oder doch lieber eine Autobahn. Wir ziehen ihrer Oma noch den letzten Zahn. Testversuche an ihrem Hund. Wir verbreiten auch Hass und Intrigen. Mit uns können sie beruhigt in den Urlaub fliegen. Wir organisieren mit lauter Knall, Katastrophe und Notfall. Achtung, Achtung, wir zerstören ihr Glück in jedem Augenblick, Stück für Stück. Achtung, Achtung, ihre Kunst ist unser Streben. sola.